برای بحث بیشتر درباره تازه ترین تلاش های سیاسی در تاجیکستان همراه می با آقای عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان آقای پدرام سلام بر شما وقتتان بخیر شما در دوشنبه هستین چی کسای دیگری در دوشنبه است و چی تلاش های جریان داره درود بر شما بعد از فروپاشی رژیم غنی طبیعتا شخصیت های سیاسی و رهبران سیاسی که یا در بیرون بودن یا بعدا از کابل خارج شدن و کشورهای مختلف رفت آمد داشتن به اسلام آباد به ترکیه همون ترتیب جمهوری اسلامی ایران و توان نکدم به تاجیکستان و خیلی جاهای دیگر این در تاجیکستان هم به هر حال بخشی از مهاجرین هستن، بخشی از در واقع کارمندانی هستن که آمده بودن به عنوان نزدیکترین کشور و طبیعتا مثل همه جاهای دیگر در دوشنبه هم حضور دارن و مشغول این هستن که چی باید بکنن چی باید بکنن در این رابطه صحبت شده و آیا شما با احمد مسعود و امرالله صالح هم دیدار داشتن آقای پدرام من که آقای سالی برام حقیقت قضیه این است که مهم نیست و جالب هم نیست که در کجا در کجا نیست برای اینکه اون یکی از اونهایی هست که در خدمت غنی بود تا آخر روزها و در تمام جنایات و مسائلی که بر کشور ما گذشت و دارد میگذرد ایشان صحیح مشارک هستند از این بابت اونا در واقع بخشی از شرکای غنی هستند و بخش از اون جرایمی هستند که در افغانستان اتفاق افتاد برای من جالب نیست کجاست کجا می باشه اصلا برای من مسئلهش نیست مسئله هم نیست علاقه هم نیستم بدانم در کجاست برای من سالگاه و دفاع موضوع است احمد مسعود در دوشنبه نیست در داخل افغانستان است و رفت آمد در مناطق مختلف این بحث بوده که گویا به دوشنبه آمده یا اینا نه چون این چیزی نیست هنوز در داخل است و در جاهای معینی به لحاظ امنیتی که خب مسلحت نیست گفته بشود که در کجا کدام ولایت و چگونه در کدام منطقه زندگی بود اما آقای پدرام اگر آقای سوال مهم نیست خب